эв сабр маҷнун бо ғаму дарди муборак ба хотири заринаш ки зарина нест имрӯзо худаш да ғарибӣ ба ғаму дарди зарина дарио продакшн беҳтарин сабти мусиқӣ аз студияи фрибойс таъима дур шидӣ ва кур шидӣ надидӣ меҳра эзарина дурид рӯз ба рӯз мубарака меҳра ғамота кишта нашид ва и қадард нола чӣ мешид ки заринара мада медодид ти хола агар медоди ғариб набудам мулки бегонада ма айдомоду чӣ кам будам додиш бегонада ма қатӣ духтар гузаронду ма чӣ рӯзора гирди соил ҷои мо буд нагуфтам бисё чизора эзарина ай ма рафти дилит насух баҳри ишқ мон ишқи чорсолаи м як бедона тонискишмон агар ту намегуфтӣ ба маҷбурӣ туй намешид қилфи бахти ту ба дигар калидам ӯй намешид очата баҳона кадӣ ба осонӣ дур шидӣ ту хоскор омад мара надида дихта кур шидӣ ту намедонум иқа ғама ба ҷо кунам паси чӣ ба ғарибида сабр дорум кутра надида борум биза гирья кунам то гирьяи мана това зарина набинам та ба ки расонам хато ма ғарибида кор дорум яке мезанида ёдам дӯстут медорам ти ёри ма бадие ҳаётам тара зиндагит хубай ма эҷа таки танҳоям ти саргардон ба зиндагит ма ба умеди фардоям не ки ҷои ти дига бад гарчи дихта кам нестай холам дихтарша надодам мара алам кадестай дурияй ти мада дарда чӣ бидони ти дардома имузӣ тира гуфтам ат ти сӯз хезонди фардома ози бугум дар дома ба гӯш кардан шавқ надорӣ ти ишқи ма бадику ай бегона фарқ надорӣ рафтите то хамондон ба ғамои те ҷанг када аламон беҳад бисьёр натонистам хаб када зоҳирам ба хандаем ғамот хурдай дарун маэлайли ти зиқ нашиде ки гум кадагӣ маҷнуна гарчи беғаму дарди имрӯзо шодӣ када дигар наметонам ма ба ғамои те ҷанг када фақат дардота баре мебурорум рӯинота як зара парво надорӣ ти холӣ мондагиҷота